Sen canavardır. Gözünü kırpma. Burada çok maraqlı bir <clears throat> epizod e, yaşanır. Azərbaycan vətəndaşı bayraq bayrağa bükmüş özünü Azərbaycan vətəndaşı sülh məramlı Laçın dəhlizinin Şuşa ərazisindən keçən hissəsində Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində Azərbaycanlı aktivistlər və ekologiya üzrə qeyri-hökumət təşkilatları üzvlərinin Qarabağ iqtisadi rayonunda ekoloji terrora son qoyulması tələbi ilə keçirdikləri etiraz aksiyası davam edir. Gecə düşdüyü üçün çadırlar quran, tonqallar qalayan aksiya iştirakçıları mübarizəni sonadək davam etdirməkdə israrlıdırlar. Rusiyalı hərbiçilər bu saatlarda əraziyə əlavə dəmir konstruksiyalardan ibarət maneələr gətiriblər. Digər qeydə alınan maraqlı kadrlarda isə Azərbaycanlı aktivist Rusiyalı hərbiçinin gözlərinin içinə fasiləsiz baxaraq onlara sivil qaydada öz etirazını bildirib. Qeyd edək ki, aksiyanın keçirilməsində məqsəd Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlılarının, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, eləcə də digər dövlət qurumlarının monitorinq aparmalarına mane olmalarıdır. Bize canavardır. Gözünü kırpma. Burada çok maraqlı bir <clears throat> epizod e, yaşanır. Azərbaycan vətəndaşı bayraq bayrağa bükmüş özünü Azərbaycan vətəndaşı sülh məramlı ilə göz-gözə dayanıb və onunla onun gözlərinin içinə baxaraq e, gözünü qırpmadan ona sanki gözləri ilə sözünü deyir və O da öz şikayetini, öz itirazını Sülbenamlı kontingentin kanunsuz mandattan kenar davranışlarına öz itirazını belə bu dinc şəkildə göstərir. Gördüyünüz kimi saat artıq Mən deyirəm ki, Daloy oldu. Onu da adələndi. Daloy Volkov'u! Daloy Volkov'u! Aksiyamız edir. İnsanlar getdikcə artır. bayaq da qeyd etdiyimiz kimi e, ərazidə çalışan, bu tür ətraflarda çalışan, hətta Xocavənd yaxınlığında belə çalışan ustalar, məhlələr, e, ustalar bizim aksiyamıza dəstəyə gəliblər və hazırda şüarlar səslənir. Vətən bölünməz! Şəhidlər ölməz! Vətən bölünməz! Onlar gəlirlər. Onlar gəlirlər. Gəlirlər. Biz daha sən gəlmişdik. Onlar bayağı orada idilər, e? Biz onların yanında. yapacağım. Nasıl kapan? Davacar kaba yavaş yavaş. Yanmış la pis yapmamış.